Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ramadan Kali ini saya akan sharing Bagaimana cara mendapatkan Kuota internet Telkomsel Sebesar 15GB Plus Ditambah atau ditambah 500 SMS Gratis Sesama Telkomsel Plus Ditambah lagi 200 menit menelpon ke semua all operator ke semua operator plus nelpon ke nomor Telkomsel sepuasnya Oke selain itu teman-teman bisa juga mendapatkan paket 50 GB sebesar atau seharga 100.000 tapi ini nggak semua bisa ya jadi Eh, mana tahu ada teman-teman ada nomor yang bisa jadi saya hanya tunjukkan dulu yang untuk 50 GB seharga 100k atau 100.000 jadi langsung aja caranya kita tekan bintang 168 bintang 4 5 5 pagar lalu oke okay. ya di sini sudah ada informasinya kita tinggal memilih dimana pertama paket siap online bulanan 15 GB internet kedua paket siap online mingguan 3 GB internet yang ketiga paket society 50 GB 100 ribu jadi yang nomor tiga ini saya nggak tahu ya karena saya udah coba juga nggak bisa tapi teman-teman bagi yang bisa ya Alhamdulillah jadi ini ada 50 GB 100.000 saya coba saya udah tadi udah coba nggak bisa juga ini saya coba lagi ya maaf mohon, mohon maaf Anda tidak dapat melakukan pembelian produk ini jadi saya sharing di sini adalah bagaimana cara mendapatkan 15 GB internet 500 SMS gratis uh, ya plus 200 minut uh, eh, 200 menit nelpon ke semua operator oke okay, kita ulang lagi caranya pertama tekan bintang 168 lalu bintang 455 pagar oke okay akan muncul informasi seperti tadi ya jadi ya kalau yang tadi kita tekan nomor 3 sekarang kita tekan nomor 1 yaitu paket siap online bulanan 15 GB internet kirim oke okay. ini sudah muncul lagi jadi sebelum kita menggunakan kode ini kita lebih baik uh, atau sudah mengisi pulsa sebesar 75.000 jadi nggak boleh kurang Nah, jadi untuk mengaktifkan ini tanpa biaya. Jadi kita cukup menyediakan pulsa sebesar 75.000. Jadi di sini sudah muncul informasinya seperti yang saya bilang tadi yaitu selama 30 hari 15 GB internet, telepon sepuasnya untuk sesama Telkomsel baik kartu Halo, kartu AS, 500 SMS sesama Telkomsel juga. Lalu 200 menit ke semua operator semuanya seharga Rp75.000 oke langsung kita ketik ya lalu kirim nah, ini akan diproses kebetulan saya sudah daftar atau lagi sibuk saya sudah daftar juga ya jadi saya sekarang sudah menggunakan paket 15GB jadi teman-teman silahkan uh, silahkan dipraktekan ya mudah-mudahan bermanfaat dan berguna jadi teman-teman yang sudah berhasil silahkan diketik di komen di kolom komentar ya saya berhasil tapi bagi yang belum bagi yang belum mungkin ada sebagian nomor ini ya eh, seperti pilihan saya saya nggak tahu juga tapi yang jelas saya sudah mencoba dan saya sudah berhasil dan selama ini saya menggunakan paket 15 GB untuk satu bulannya Oke, saya ulangi lagi. Bagi teman-teman yang sudah berhasil menggunakan paket ini, silahkan diketik kolom komentar saya sudah berhasil. Oke, itu dulu. Bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Eh, jangan lupa klik like. Dan silahkan di-share kepada teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.